Всем привет! В данном видео подробно разберем то, как э, Windows 10 можно включить игровой режим, а также то, как можно записать видео с экрана Windows 10 и сделаем небольшой обзор на Xbox Game Bar. А, для начала нам потребуется, чтобы включить игровой режим, перейти в меню «Пуск». Это в нижнем левом углу, нажимаем на «Пуск». А, далее нам необходимо нажать «Настройки». Это вот такая вот шестереночка «Параметры». Нажимаем «Параметры». И далее мы здесь выбираем э, из предложенных нам меню игры X-Game Bar, снимки, режимы игры. Нажимаем. И здесь у нас вот есть вот такая вот, в принципе, галочка, черточка, кто как э, называет, обзывает, без разницы. А, мы можем ее включить, можем выключить. То есть у меня она включена, к примеру. И с помощью а, данного приложения X-Game Bar э, мы можем включить игровой режим, выбор способа, которым X-Game открывает и распознает игру. То есть включение Xbox Game Bar для создания игровых клипов, общения с друзьями и получения приглашений в игры. Для получения приглашений в игру не... в некоторых играх требуется Xbox Game Bar. Далее здесь у нас предложены различные команды. Открыть Xbox Game Bar это WinG. Win это такая кнопочка, похожая на Windows, на флажок Windows э, на вашей клавиатуре. Нажимаем ее, нажимаем G латинскую, либо же английскую, кто как говорит. Сделок снимок экрана Win Alt Print Screen. Э, Win Alt э, G это записать фрагмент. Далее запуск или остановка записи. Это Win Alt R. То есть я просто Win Alt R, к примеру, нажал, и у меня пошла запись экрана. А, я не знаю сейчас, а, в принципе, видно или не видно, а, потому что записи наложены друг на друга. То есть сейчас идет запись в записи. Если я нажал, то справа, в принципе, вот где вот у меня мышка, не знаю, сейчас будет видно, не видно, сам об этом узнаю вместе с вами. Здесь у нас запись экрана показана, пауза, включить или выключить микрофон. Все, больше ничего здесь нет. А передвинуть ее, к сожалению, никуда нельзя, она здесь э, вверху находится. Далее, запуск или остановка записи WinAltR, также включение или отключение микрофона WinAlt-M. То есть я могу как включить микрофон WinAlt-M, как, так и отключить микрофон WinAlt-M, нажав либо же просто здесь, нажав по микрофону, включить, выключить. Вот и все. А, запуск или приостановка трансляции WinAltB WinAltW winalt показывать камеру в трансляции. Здесь у нас также есть э, настройки графики, а, дополнительные сведения Xbox Game Bar можно нажать перейти, есть настройки графики, можно включить, не включить. А, здесь э, Сейчас я выключу здесь у нас э, трансляцию э, с нашего Xbox Game Bar. Нажав Winalt R, нажал Winalt R, у нас игровой клип записан. Нажмите WinG, чтобы открыть Xbox Game Bar. Ну, поначалу по настройкам пройдемся. Настройки производительности графики. Здесь можно, в принципе, у нас настроить, вы можете сделать выбор а, в пользу лучшей производительности или экономии заряда, использования того или иного а, приложения для применения данного параметра может потребоваться перезапуск приложения, уменьшить время задержки или увеличить производительность а, для вступления изменений в силу, потребуется перезапустить компьютер, ну здесь включить-выключить, каждый сам решает для себя сам. А, чтобы посмотреть наше меню, мы должны нажать WinG. Нажимаем WinG, открывается наше а, стандартное меню. И здесь мы можем, в принципе, уже а, посмотреть наши настройки. Здесь у нас включить-выключить, что где настроить и как. Можно посмотреть загрузки. А вверху у нас вот такая вот панелечка есть которой мы можем руководствоваться. Здесь у нас звук, бинжи. Звук. Меню различные включать, выключать. Меню приложения. Время. Настройки. Если перейдем в настройки, здесь можно посмотреть общие, учетные записи, а, меню а, приложений, сочетание клавиш. Также снова посмотреть, какие можно использовать персонализация и так далее. Здесь можно посмотреть, что у нас есть. Тему выбрать, светлая, темная, текущая тема. А также закрепить и посмотреть другие настройки. Создание клипов можете здесь видеть настройки, игровые функции, отзывы. Также можете здесь пошариться, посмотреть, что у нас есть. И по умолчанию, так, WinG сейчас нажмем и посмотрим, где все это дело у нас сохраняется. А все это дело у нас по умолчанию сохраняется в диске C. То есть переходим в этот компьютер, заходим на диск C, там выбираем папку пользователя, В папке пользователя выбираем свою папку со своим ником. Э, в этой папке мы должны выбрать папку видео. И в этой папке у нас есть папка клипы. И в этой папке клипы будут храниться наши видео. И у меня... Я звук здесь выключу, то есть а, все, что я записывал, а, здесь у нас, в принципе, шло. Как видите, видео сохранилось. То есть теперь вы знаете, как можно использовать X-Game Bar. Также вы знаете, как можно записать видео с экрана Windows 10 простыми средствами, не прибегая ни к NVIDIA, ни к чему-то еще. Просто обычная Windows 10 у вас есть и включить, либо же отключить игровой режим Windows 10. А вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите свои комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока.